你想要知道富人和穷人之间的七大差异吗？不是每个富人都出生在一个富裕的家庭。那么，怎么会有这么多富裕的人都达到他们的财务目标？富裕的人和有财务问题的人之间的主要区别在于他们的想法、行动和看待世界的方式。 但在你了解许多富裕人士与世界其他不同的七件事之前，欢迎点击以下红色订阅按钮。一旦你点击它，您将会优先看到更多有价值的视频。这些视频可能包含所有你想要知道的答案。因此，如果您想继续关注，请记得打开通知，点击旁边的小铃铛。穷人与富人最关键的一线差异到底在哪里？ 让我们一起来探讨一下这其中的七大差异吧。有些人曾经富有过，但后来却成为了穷人；曾经穷途潦倒的人，但后来又成为了富人。这之间到底有什么差异呢？第一，穷人喜欢消费。穷人在得到一只鸡的时候，会把整只鸡炖了或煮了吃。穷人为钱工作，穷人节俭。 但往往是因为没钱，一旦有了点钱，就想住去消费，过过好日子，而不会去投资。富人关注投资，富人在得到一只鸡的时候，会让鸡生蛋，然后蛋再孵鸡。富人让钱为自己工作，让钱生钱。第二，穷人寻找问题，喜欢抱怨当下，畅谈未来，都是只说不做。 最后总是没有任何改变。穷人总是发现问题后抱怨，无论遇见任何事，他们总会埋怨，这也是他们无法成功的原因。但富人却习惯性的寻找解决方案，寻找成功，做了再说。他们知道抱怨是没用的，再好的规划也只是规划，不行动就等于零。即使是前方有困难，有风险。 有未知的东西，他们也要勇敢的迈出去，遇到问题再解决问题，而不是在等待中和抱怨中消磨斗志和失去机会。富人了解每件事发生的背后都有原因，而他们会试图找出原因，并且设法解决，不会因为问题而找借口。诸多借口的往往都是一般穷人的思维。第三，穷人只想住便宜。 穷人喜欢周年庆时的大平卖，当有促销很可能都买了一大堆没有用以及不实用的物品。富人却想住好的，而富人则会挑选自己喜欢的，而不是便宜的。富人会重视品质，而不是只看重价格。第四，穷人认为金钱比时间重要，富人认为时间比金钱重要。 富人认为你可以赚到五十万，但却不能买回五十个小时。有钱人会非常善于利用他们的时间，因为他们认为时间比金钱更宝贵。富人绝对不会拿自己的时间去买金钱，而是把时间花在最重要的事情上。第五，穷人钻研技术。穷人需要饭碗，渴望被别人选择，所以要钻研技术。 让别人欣赏自己，用起来顺手。穷人需要稳定，希望别人给自己发放稳定的薪水，却不知道自己给别人赚了更多的钱。富人学习管理，富人除了会用钱赚钱，还会让别人替自己赚钱，所以要学管理，懂育人之术。富人给别人发薪水，多承担风险，收益必然也更大。管理是一门艺术。 不能完全用技术手段时，因为他要深谙人性。好的管理者可以不懂技术，而只懂技术不懂管理的人很难成为富人。第六，穷人买彩票，富人买保险。穷人为什么买彩票？因为他可以使人一夜暴富。穷人太想改变命运了，总想住万一，而不想一万，热衷于这种毫无希望的赌博。 富人为什么买保险？因为他们需要通过保险保障，把极端不确定性的风险覆盖住，然后再去积极的投资和开创事业。彩票和保险其实反映了穷人和富人两种不同的财富观，前者是对财富充满了不切实际的幻想，后者则是在立足现实基础上去实践创富理想。第七。 穷人觉得时间不值钱，甚至不知道怎么打发，往往是不善管理时间。富人感觉时间就是金钱，因为有很多重要的事要做，在休闲中也没停止思考事业发展。当你太闲或者太忙的时候，都不正常，需要做出改变了。富人善于利用时间赚钱，而把精力投入到未来的发展中。 其实想想看，眼前的稳定也不过是食之无味、弃之可惜的鸡肋，但穷人仍然不敢将之放弃，结果失去了更好的机遇。富人最舍不得的是机会，一旦机会来临，他们会立刻抓住，即使是冒很大的风险也无所谓，因为他们知道机会溜走了就不再来，不管能不能想出答案。 先把手举起来再说，这样会逼主自己去想办法，把机会转变为财富。欲优先获得免费观赏最新影片，欢迎点赞与分享，点击订阅此频道和点下旁边的小铃铛，您将会优先获得最新影片观看。谢谢观赏。